People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Nyabu. Namandu. Wamuganda fe. Aso Ameri. Ne family. Part of Ameri's family. Bakulembeze wanange mwena. Abali wano. Abali wano. Abali wano. ne mikwano gyaffe mwenna ne bamembers kitalo nnyo kitalo ddala ekya muganda waffe sibo lord mayor nzikiriza twanirize ekifo kino kyanaku nnyo tetukyalidde sebo nga twaguddemu enjega naye tukwaniriza nnyo era tukwagala webale kuba mukwano gaffe era sebo tulina essuubi okwaniriza ne bano abalala okutukyalirako mu biseera ebirungiko okusinga wano netiimu yo yonna eya fdc tusaba obatuusizeeko okusema kwaffe naddala dokita besige olwobubaka oba okuyimirira wamu naffe naffe tuyimirira wamu nammwe we are always reminded that we are all slaves until we break free you're very welcome comrade Banange, personally, it's heavy and gets heavier every day. I've lost count of how many comrades I've lost. It has even become cliche to some of our detractors. They mock us that we speak on funerals, so they, they mock the number of funerals that we attend. Chanakunyo tikati tetukyamanyi oba tetukyasobola nakubala bannaffe betufiirwa kugondereza muganda wange abitex byembadde njogera mu luzungu tikati batandise n'otujerega n'otuyeeya kyabo bogerera ku nyimbe ebiseera ebisinga bannaffe aba bagenze mu ngeri gye tutategeera omwaka guno n'ogwokusatu twayingire mu gwokusatu twakayingira mu gwokusatu naye emyezi ebiri egisoose omwaka guno tufiiriddwa banek members babiri tufiiriddwa bamemba bange babiri betuula nabo ku lukiiko olw'entikko olw'okulembera national unity platform gyevuddeko naku ntono otwaziika muganda waffe honorable tolid simon akecha engulu eyo atolwaleero tukungubagira muganda waffe anthony wameri akecya simon tolit era akulira polise comrade wameri yabadde akulira baloya ba national unity platform kitalo nnyo kitalo ddala lwembeera nga njogerako gye muli nange nkuba obufaananyi mbadde wano nga ndaba mukyala wameri nga ngamba ha buli omu ku ffe candidate wakufa naddala nga tufeesinze nakyemalira gwe bayita museveni yo okufaako omuntu asobola okufashoninga mu mbeera yonna asobola okufashoninga nofa accidenti asobola okufashoninga ne bakuwamba buwambi ne bagamba aba nup bakuwambye asobola okufashoninga mu bulwadde bona waba buleese so buli wemba nga njogera nammwe njogera nammwe nga siri shuwa mukisa ki gwengenda kudda mu kufuna kwogera nammwe obeera twogera ne buli omu nange kenyini nga nindiridde olwange kitalo nnyo kitalo ddala ekifiiriddwa muganda waffe kanso wa mmeri njagala kwebaza okwebaza okw'enjawulo bannaffe naddala ab'omu diaspora mwebale nnyo mwebali eddala ttimu yaffe ey'omu diaspora naddala mu amerika bannange mukoze omulimu ogw'amaanyi okujjanjaba kanso wa meri okumubudabuda bwe yalwala ennyo ne tulaba nga kyetagisa ne mukyala we enteekateeka ne zikolebwa n'amwegattako nyabo weebale kuba mugumu weebale tugumiikiriza weebale twazika mu bbaawo it is very tough omukyala okubeera ewakanga naye amanyi bbaawe aze mu mbirigo weebale nnyo okuba mugumiikiriza timu zaffe ez'omu diaspora mwena abakulembeze banaffe comrade amani ayina ebyona comrade dorothy uh, comrade kauma na mwena mwena abakulembeze betulina mu diaspora mwebale bagambe tufiiriddwa banek members babiri naye ne munaffe mwanyinaffe shamim malende naye yayita ku lugwanyu namukyalira e kenya ng'ali bubi nnyo twebaza katonda nti yasobodde okukomawo ngakubye ku matutu ongera omusabira shamim malende kubanga ate zewe nali nali ntandise okugwamu amaanyi nga ndaba bannange kati baaliwo baatubikira kanso wa meri ate nga ne shamimu depute we naye abadde mulwadde kibadde disturbing kyali even more disturbing and i want to mention that okulaba nti twali okuba obusimu obubudaabuda shami mwalidde kamere oli bulungi kyanaku nga ne muffe mulimu ate abaweereza ebigambo ebyobusagwa nga tebava kusaidya nakyemalira nga bava kusaidya ffe ekyo nsaba mwenna bamembers abaali part of that mwekobe mutima mumanye nti bano abantu gino emirimu gye bakola bagikola mu bugubi bagikola mu kwewaayo buli omu ayogedde ku kanso wa meri wano kanso wa meri si yoloyawo owa bulijjo kanso wa meri okuba kwogera amazima oba oliawo gwe twandituumye mu miransana kubanga kanso wa meri ye nga yakwata ebyokya bwabaawo be batadde mu cotmasho yagenda nawolereza abo buli omu batya okuwolereza bwenamumanyi bwobeera lawyer either license ejja kufuna obuzibu oba tojja kufuna emirimu giri lucrative ejja gavumenti n'obulamu bwe okubeera mu matigga naye mwenajjukira nti wa mary anthony ye musajja yagenda n'awolereza jamiru mukulu nga buli omu ne basiramu banne nga batya okumwesembereza jamiru mukulu naye kanso wa mary kubanga amanyi nti mu mateeka omuntu aba talina musango pozi ngaagukkiriza oba pozi nga gumusemuvi naye jamiru mukulu era na information najijja ku kanso wa meri nti omu ku be baatulugunya ne bamulisa embizzi nga tayagala ne bamutwala ekiro ejinja ku ekiyiriro bamusibya omuguwa ku bigere ne bamusindika buke banji jumping ne bamutwala mu helikopita waggulu ne bamuta nga naye bamusibya omuguwa ku bigere tocha eyefaanana bwetyo nga kanso wa meri yadiringa n'abantu abafaananabwe batyo muganda wange lewis akyogeddeko wano nti ne bawamba emotoka yaffe nga buli omu agamba ee eh, eh, ekyo kintu kya museveni museveni bw'abanga yakwesimbyemu tondeetera bizibu wameri yagenda era n'abateeka ku pressure naginunula so tetufiiriddwa munamateeka wa bulijjo tufiiriddwa omuntu omwetegefu okussa obulamu bwe mu matigga ku lwabalala kitalo nnyo kitalo ddala nti wameri tumufiiriddwa olunaku lwaleero basebo ne banyabo kanso wa mary yatuuse ku kisaawe era nga enteekateeka yakujja wano mukungubagira nga tuli naye nga bweri nkola yaffe wano mu afrika timunnaffe ombiri gwe tuguleeta kuba tumanyi nti tetufa fena naye tulemeseddwa poliisi ate ne tutayagala kusika muguwa ne tutayagala famire eri munnaku giza mu dukaduka duka. mbadde nyina okuswitokinga bakoligi bange omuli honorable nyanzi oyo golaba ne bafuutsoja nga bagamba ah, abali tebalina kye batugamba katwale kyali waffe ku kitebe kyaffe naye lwokuwa famiry ekitiibwa n'olwobutayagala ate tubabwe kyebaagala always okutufuula nti ffe tuli bakusikaŋŋana nabo ne tugamba katuje wano muganda waffe tumukungubagire mu kitiibwa newankubadde tetufunye mukisa kubeerako naye wano kanso wa meri netumanyi nti ali naffe abadde musajja atya katonda abadde musajja ayagala ensi ye kyova olaba bamukungu bagidde abantu bangi so programu ekyagenda mumaaso era enkya ebyategekeddwa byonna bigenda mumaaso okolebwa tulina essuubi nti tujja kufuna omukisa ogwerekera muganda waffe wameri agende awumuzibwe wamu ne bajjajja be banange muzikirize enjogere kino nti wameri nga tumuziika tumukopeko ebirungi byayina mukyala we ayogedde ku personal relationship gyembadde naye saagala gyogerako kuba saagala kunafuwa naye wameri abadde wanjawulo nga bw'atandika okusaaga museka n'embuto ne zibaluma ng'alinga comedian naye nga bwabeera ku nsonga eziri sirias mwenna mwenna abeerabiza nti waliyo okusaaga yewa meri kutufiridwa tesobola kumala ebigambo byonna bye twagala kumwogerako naye tufiiridwa nnyo baganda bange mwenna nga tugenda okuwerekera wameri jagala okubasaba number one tufiiriddwa wameri ayagala nnyo okulaba nga ffe tusigaddewo nga twala omulimu maaso so tukuume obulamu obulamu tutandika bukuuma nga tukuuma disipuliini ku luguudo tumanyi nti obulamu bwaffe museveni abumalamu ebbeeyi temukyatya kufa naye mbasaba tofa wakiri ngaofudde n'akasajja soba tofudde n'akasajja lindako okufa eh, saagala kulaba accident saagala kulaba bavuga bubi mu kkubo eh. ng'ojjeeko okuteeka obulamu bwaffe mukatyabaga obulamu bwammwe baganda bange n'ekifaananyi kyaffe tuba tukiteeka mukatyabaga saagala tuwe mulabe waffe chansi yonna yonna etupainti nga kifaananyi kibi mwe mubaleke babeere nga batomera buli kaseera mubaleke batomere ebisenge bajjeyo abantu be batokyalinze babaleetawo babakulayije bamale obukofira bwabamalyamungu mubaleke mubaleke batomere temubakkiriza kututomeza wameri tumufiiriddwa abaana abadde bakyogerako nti si buli looya ajja kujja akola omulimu nga wamiri bw'abadde akukola naye oba oliawo okuvaawo kwa wamiri kuna abasigu nooyinga tikati mmwe musigaddewo twamala kubulwa ba intellectuals banaakola byetwabasuubira kola byebasomerera ensonga lwaki twavaayo mbasaba mwenna muveeyo tukole omulimu gwa meri mukama gwabadde amusobozesa okukola n'agutuusa wagutuusiza kinumya nnyo tiwameri talabye ku museveni ng'agenda naye era mmanyi nti ajja kuba muggulu eyo gyanaabeera asimayiringe ng'alaba kyeyalwanirira tukiremeddeko ne tukikkusa njagala okubibaza mwenna mwenna bannange mikwano gyange abazze leero okuyimirira naffe okungubagira wa meri ndaba mikwano gyange be mbadde ndudde okulaba abitex nakoma mulaba nga musibe nga temulabye nakoma kulaba bajjo nga tannagejja bwatyo nga temulabye n'abalala banange mwebali nnyo mwebalire ddala mu kaseera nga kano bwe muyimirira wamu naffe muba mutujjukiza nti tetukola kikyamu muba mutujjukiza gibe tukola nammwe mubisiima newankubadde ebiseera ebimu mutya oba mulya ava wagulu basebo ne banyabo ate muleme kuba nnyo ngalo banaeaw kati wenjogedde kubba jone mukuba engalo ¡Eh! bannange kitalo nnyo naye mbasaba musigale nga muli bagumu timugwamu maanyi bwetunaaba tetunatuuka kyetugenda tugenda kuziika bannaffe bangi tugenda kulambula bannaffe mu makomera ne mu malwaliro bangi banji bannaffe betugenze tuziika nga titumanyi na kibase olwaleero waddeyo okujjukira saabasumba waffe cyprian yafa tetwamanya kyamutta antony wamiri afudde ku myaka emito ennyo waliwo ne mukulembeze munnange gwe tubadde naye ennaku ezo ng'alwaddemu ennaku zino buli we tulwala lazima olina okutebereza hawo baba nkoze eki so okulaba nti wameri abadde agenda buli omu gyatya bwetufiiriddwa kituleetera okwebuuza ebibuuzo bingi naebyo ebibuuzo tebijja tuloberagenda mu maaso tugende mu maaso nga tukola ekituufu nga tuyigiriza bannaffe abalala ekituufu ate nga tubenkaleje nga ogenda mu maaso n'okulwana kubanga tetulina option yonna yonna okugjako okugjako nakyemalira wameri yafiiridde amerika naye nkakasa nti fenafena twagala enzijanjaba ennungi tugireeteko wano nga ne boolwalira omwaka ng'abaana bo basobola okujjanjaba